Zikiwa zimepita siku tatu tokea kuripotiwa kwa tukio la mauaji ya mwanamke aitwaye Monica Festo Patrick anayetajwa kuwa ni mwalimu katika wilaya ya Itilima mkoani Simiu, jeshi la polisi mkoani Mara limefanikiwa kuwakamata watu watano wanaodaiwa kujihusisha na mauaji hayo. Kulingana na maelezo ya watumiwa, walimnywesha kilevi ambavyo wanasema ni Valium, ile dawa ya usingizi ya hospitali pamoja na vilevi vingine. Kwa dada aliposinzia wakamnyonga, mm, walimbana, yani wakakosa pumzi. Alipofariki wakamtupa kwenye matete, wakachukua pesa wakaondoka zake. Jana wetu wa Cyber Crime Unit waliweza kumpata mtuhumiwa aliyeshiriki katika mauaji haya, na baada ya kumhoji alikubali kwenda kuonyesha mahali alipoficha wa mwili. Mahojiano yalifanyika vile vile, akawataja wenzake wanne ambao tayari tunawashikilia tunaendelea kuwahoji. Aidha, kamanda Tibishwam amewataka wale wote waliopotelewa na ndugu zao kufika mkoani hapa. Ninataka wananchi wote waliopotelewa na ndugu zao katika mazingira ya kutatanisha wenye jinsia ya kike katika mikoa ya Arusha, Mwanza, Mbeya, Songwe, Shinyanga, Dodoma, Morogoro, Tunduma, Kilimanjaro na Singida. Kuwasiliana na ofisi ya kamanda mkoa wa Mara kutoa taarifa, kwani bado tunaendelea na ufuatiliaji. Mauaji ya mwanamke Monica Festo Patrick anadaiwa kuuawa na watu watano waliomlewesha na kumnywesha dawa za usingizi kisha kumnyonga na kumtupa katika eneo la Kinyang'wena, manispaa ya Msoma. Sadiki Unga, Star TV, Mara.